самый-самый. Красивый цветочек. Наверное, вкусный. Это мой цветочек. Эй, почему твой? Я же его нашел. Потому что я самый-самый. Чего самый-самый? Я самый сильный, самый умный, самый смелый. Значит, мне достаются самые лучшие цветы. О. Мой цветочек. Ай. А? Пупсин? Вот видишь, я самый-самый ловкий! Вот еще! Я самый ловкий! Я самый умный! Нет, я самый умный! Я самый сильный! Нет, я самый сильный! Подождите! М? Чего тебе? Зачем же ссориться? Можно устроить соревнование. Соревнование? Например, кто выше поднимет эту палку, тот и самый сильный. Ничего себе! Какая огромная! Ты первый! Мне ее поднять, расплюнуть. Почему это я первый? Пупсень, давай! Покажи, какой ты сильный! Иди, иди! Подумаешь, палка! Я самый сильный! Э? Давай, давай! Э, поднимать, что ли? Не, я лучше с другой стороны! Э, э, Ха-ха! Слабак! Сам слабак! А, Можно а, заканчивать а, соревнования. И так ясно, Пупсин слабак. Я самый сильный. Сейчас проверим. Подумаешь, палка. <laughs> Давай, Вопсень, еще немножко. Э, а! Тоже мне самый-самый. Пропусти. Пупсень, ты как? Э, Лунтик, это задание не считается. Давай следующее. Хорошо. За черту не заходить. Кто дальше прыгнет, тот и самый ловкий. Я все равно дальше прыгну. Нет, я. Нет, я. Прыгайте на счет три. Готовы? Считаю. Раз, два, три. Ой, ну. Я дальше прыгнул. Я самый-самый. Так не считается. Вот именно. Почему это не считается? Потому что у нас прыжки в длину, а не друг на друга. Чего-чего? Может, еще покажешь, как надо? Могу показать. Считаю. Раз, два, три. Э, вот так. А Лунтик дальше прыгнул. Уж не думает ли он, что он самый-самый? Ну что, будете соревноваться? Все, если ближе? Будем, будем! Только теперь и ты будешь с нами соревноваться. Зачем? Да за тем, что задание должен давать самый-самый. Да, самый-самый. Привет, чем занимаетесь? Да мы тут с Пупсинем хотим соревнование устроить, а Лунтик отказывается. Потому что боится. Ничего, я не боюсь. Лунтик, давай, покажи им, на что ты способен. Ладно, давайте соревноваться. Так, видите тот куст? Видим. Бежим вокруг него на перегонки. Кто первый прибежит, тот самый-самый. Готовы? Даю команду. На старт. Внимание. Марш! Эй! Боцень, давай! Где же они? А где же Лунтик? Ура! Я первый! Ура! Ура! Я самый-самый! Это я самый-самый! Я первый прибежал! А я все придумал! Зато я кепку с камнем Лунтику под ноги бросил! Ой. Ах, вот в чем дело! Пупсень, ты кепку потерял! зонтик. Они жульничали. Жульничали? Зачем? Чтобы выиграть. И тогда вы думали, что они лучше всех. Получается, что они просто обманщики. Хоть гусеницы и оказались первыми, но, похоже, с ними теперь не очень-то хотят играть. Пока они не исправятся, конечно.